pessoal, hoje eu quero mostrar o anel rodoviário de Belo Horizonte O trecho final dele aqui, ó, tá um quilômetro atrás A BR-381, saída para Vitória, Bahia, Patinga, João Levade. é, Então eu estou chegando, né, acabei de entrar no município de Belo Horizonte Vamos mostrar como é esse trecho aqui ela na saída da 040. Eu vou acelerar um pouco o vídeo aí para ser mais, mais rápido. Aqui nós já temos a saída para a Avenida Cristiano Machado. Para ir ao centro de Belo Horizonte, essa é a primeira saída, logo após o viaduto. Ao lado direito ali, ó, nós vemos a estação São Gabriel metrô e ao lado dela vem a estação do MOV. grande defeito do anel rodoviário são esses funis, né? Você vem três pistas, chega aqui e vira duas. Então é comum o trânsito agarrar de manhã aqui. Pra lá, Avenida Cristiano Machado, já tem uma noção boa aí da cidade de BH. Mas se você errou ali, vai para o centro de Belo Horizonte, errou ali, não se preocupe, ainda tem mais umas três ou quatro saídas. Que você vai sair no centro praticamente no mesmo ponto. O anel do viário é muito, mas muito movimentado. volante aí está passando por aqui. Passe com calma, ocupe a faixa central, como eu estou fazendo aqui agora, ou a da direita. Central é melhor porque ela se torna a via direita em cima dos viadutos. Então você vai sempre em frente. São só 14 quilômetros, então não compensa sair correndo e tentar forçar ocorrem acidentes com muita frequência. Esse ponto aqui, por exemplo, tem um funil para passar por cima da Avenida Antônio Carlos. E quase sempre o trânsito agarra todo aqui. Ah, só para constar aqui, à direita sai na Lagoa da Pampulha, o FMG, come Baventa Nova, por aí. E logo depois do viaduto você também vai para o centro de Belo Horizonte. A Avenida Antônio Carlos e a Cristiano Machado indo para o centro, as duas vão sair do mesmo ponto, que é no Complexo da Lagoinha, no centro de Belo Horizonte. Essa mata aí, conhecida como a mata da UFMG, o mato do Exército, existe um batalhão do Exército aqui também, no bairro São Francisco. Mineirão, Mineirinho também, ou entra lá no Antônio Carlos, à direita, ou entra aqui na Carlos Luz. Então, passar por Belo Horizonte é relativamente fácil, porque todas as rodovias chegam no anel rodoviário e as grandes avenidas também. estou mantendo a velocidade compatível aqui do anel da viária 80 km por hora com radares de 60 e 70 aqui ó, no alto à esquerda é aeroporto Carlos Prates esse radar aqui ó, frequentemente tem colisões traseiras aqui pessoal vem em velocidade mais alta. Na rodovia aqui, o radar é de 70. E de vez em quando tem uns engavetamentos aqui de 4, 5 carros. O pessoal tá colado. Entrando à direita aqui, vamos sair na região do Alipo de Melo, é, Glória, Novo Glória, Pindorama Praça São Vicente. Nós vamos passar agora o viaduto aqui da Praça São Vicente. Bairro Padre Eustáquio, Dom Bosco. Eu vou encerrar esse vídeo do anel logo após aqui próxima saída aqui Bézia, 40, destino Ceasa, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Brasília. É, também quem vai a contagem tem que entrar aqui antes, mas pode passar debaixo do viaduto, descer à direita e aí sai na Via Express. Quem vai a contagem Betim, passa direto aqui agora Logo depois que passar o viaduto tem mais opção. É... De entrar aí para Betim, São Paulo, Triângulo Mineiro, etc. Então é isso pessoal. Obrigado. Dirija com cuidado. Chegue bem, deixe chegar bem. Valeu, até mais. bebezinho conversando ao fundo aí, ó. É um dos motivos da gente ter que ter cuidado no trânsito.